Katikling kayang sa Tiagaw, Ibo! Jangan pernah berharap orang lain akan peduli dengan nasib kita jika kita sendiri tidak pernah memperjuangkannya. Jangan pernah bermimpi Allah akan merubah nasib kita jika kita tidak pernah berusaha untuk mengubahnya. Jangan pernah berpikir tentang hasil, tetapi berpikirlah tentang apa yang kita perbuat untuk mendapatkan sebuah hasil luangkan waktu dan lapangkan jiwa. Mari bersama-sama untuk kita merubah nasib kita. 13 Agustus 2018, awal dari perubahan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Setiawan dari Pendopo. Okta dari Dewa Jondol. Budi dari Barongsai. Fikri dari Ciasman. Agus dari Melantepur. Ini kita kawan-kawan. Pokoknya kita harus semangat untuk hari ini. Kita selesaikan hari ini sampai tuntas. Sudah siap? Siap!

kita berdoa dengan perut kita. Nama-nama yang saya panggil, diharap maju ke depan. Sekarang kita tunggu di sini ya. Ini kantornya yang di mana ya? Jalan Sudirman. Sudirman ada nggak ya? Ada ya. Nah, coba ditunggu sekarang, tolong supaya kita ngobrol ya kita dari wakil wali kota ini dari kota. Ini ditunggu sekarang ke sini, nggak apa-apa kita hanya ngobrol-ngobrol gitu aja mendengarkan uh, keluhan dari eh, teman-teman ini dan mencari titik temunya gitu. Ya. Contohnya kami mengadu, mengiba uh, agar kami ini uh, diperhatikan karena sudah di di dizolimi. dizolimi. Kita sudah di merasa sudah dijajah bukan hanya diri kita keluarga kami juga merasa sudah terganggu akan hal-hal ini. Makanya kita kemarin minggu kemarin kita sudah coba langsung tanpa uh, uh, kami bukan langsung mengadu. Sudah sini itu sebenarnya bentuk keresahan kami ini mewakili bentuk keresahan teman-teman itu ada hampir 2000 uh, eh, orang yang, yang seharusnya ikut berdemo rata-rata kami itu satu hari itu tuh ada aplikasi yang hidup tuh rata-rata di seribu lebih kurang seribu driver yang on beat di Pekanbaru dua-duanya rata-rata di dua aplikasi itu Grab maupun Goka. Goka. Nah ada dua aplikasi yang berjalan di Pekanbaru Pak. Nah awalnya kita itu tuh di di PT PTGI itu mendapatkan insentif itu 300 ribu untuk mendapatkan 12 penumpang per hari. Nah, ini seperti seperti racun yang menyenangkan gitu loh Pak. Pada saat ini itu menjadi racun. Pada saat itu benar kami mengakui bahwa itu tuh adalah peluang usaha anak-anak muda, pensiunan, banyak dari kami juga pensiunan dari Pemko, Pak Agus, iya, izin, ya, ada. Uh, yang yang menggantungkan hidup setelah pensiun Kemudian ada juga mahasiswa-mahasiswa anak-anak muda Bapak, anak-anak Bapak juga yang juga bekerja di sana. Adalah ternyata di 12 poin itu tuh kita ini harus bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam, Pak. Itu hampir 18 jam kami kerja. Alhamdulillah tidak ada teman-teman yang berkeluh kesah, oh ini 18 jam kerja protes, ya sudahlah kita jalanin. Kemudian berubah kembali menjadi 18 poin untuk mencari 12 poin di harian saja itu udah 18 jam. Udah 18 jam. Bagaimana kalau memang kami ini dianggap sebagai orang tua? Iya. Tentu berarti saudara-saudara ini kan percaya dengan kami. Iya. Begitu ya, percaya dengan kami. Kami akan coba berdupa sekuat tenaga mencari dia di mana dia bertemu dengan dia. Tetapi kan nggak bisa juga saya saya pastikan harus sekarang misalnya, wong orangnya nggak ketemu orangnya sekarang kan juga nggak bisa juga. Saya kata kunci pak. Iya Enggak dengar dulu. Ya. Jadi oleh karena itu saya akan berusaha dan saya dengan anggota kita dengan dengan pihak pemerintah Kota Baru kita akan mencari dia dulu nih. Ya. Saya akan coba menelpon kan sudah coba kita telepon tadi ya. yang yang mengangkat itu kan anggotanya ya, betul, dan itu tidak bisa di, di, di, di representasikan. Betul, betul. Nah oleh karena itu percayakanlah ini kepada kita betul. untuk mengurus anda-anda ini, iya. anak-anak ya. kami ini betul. agar nanti bisa kita selesaikan dengan tenang juga. Betul, Pak. Saya panggil nanti siapa yang bisa kira-kira kalau sudah saya ketemu, yeah. dan sudah saya bicara, yeah. saya akan call lagi kembali. Betul, Pak. Saya rasa begitu. Iya, yeah. nomor telepon lagi kita okay. aja yang paling penting. Okay. Tapi juga kawan-kawan mau artinya kooperatif dengan kami dengan unjuk rasa yang sebelumnya. Ini iya. harus saya kasih tahu dulu. Iya. Dan yang menandatangani surat izin kegiatan kita per hari ini ada beliau, beliau di sini. Jadi okay. ke depan pun kita nanti tetap harus minta tolong supaya dikeluarkan juga izinkan begitu ya. nah mengenai tadi yang dipertanyakan masalah waktu kapan gitu jadi tadi saya ada komunikasi dengan Pak Aditya ya Pak Aditya bilang dari Jakarta karena dia kan membawa beberapa provinsi nih dalam waktu dekat ini ada pergantian kepala cabang depan baru. sebelumnya Pak Raya kan ya. nah mungkin dalam minggu-minggu ini baru aktif di kantornya di sini nanti kepalanya yang baru jadi ini kan kondisi yang harus bisa kita pahamin seperti itu. Terkait dengan yang diminta sama Kadisub tadi, sembari berjalan itu dia definitif di sini, silahkan masukkan data tadi, tuntutan itu kepada beliau. Jadi gambarannya sekarang pada kita, berarti dalam minggu-minggu ini dia definitif di sini, siapapun kepala cabangnya nanti, saya juga akan komunikasi sama kawan-kawan. Kalau memang dia sudah di sini, akan saya kasih tahu apa langkah selanjutnya Kan begitu? Mengingat waktu kita berapa hari lagi 17 Agustus Jadi jangan ada dulu bayangan sama kawan-kawan akan ada aksi sampai 17 Agustus Sampai lewat per 3 hari setelah itu baru kita bisa buat surat nanti permohonan kegiatan izin lagi untuk kita ajukan supaya kita bisa turun lagi jadi seperti yang disampaikan beliau berdua tadi sama Pak Pak Kepala Satpol PP itu sudah sudah jelas sebenarnya kami kan bapak klien aduan klien kami terima nanti saya kasih tahu atau seperti teknis yang dibilang Pak Wakasat Intel besok kalau sudah disusun malam ini tuh datang aja ke mejanya Pak Pak Kendi Pak Kadisu ngobrol sampaikan itu Pak ini tuntutan kami ya. terima Pak ya buat tanda terima karena kami rencana minggu depan misalkan kami akan melakukan aksi lagi karena kami belum puas. akhirnya kira begitu Pak Kordum. Cuman mungkin e, memberikan dorongan pada rekan-rekan, memberikan motivasi dengan saran kepada Kadisub. Kalau bisa tolong segera diselesaikan Pak Kadisub. Ya. Kan? Karena ini bermasalah kepada permasalahan-permasalahan anak istri dan keluarga. Ya, dan mungkin sudah untuk kedepannya kalau bisa segera mungkin untuk difasilitasi gitu segera mungkin untuk difasilitasi dan kemudian mungkin nah sebenarnya sudah saya kalau dari intelijen ya kan saya sudah menekankan kepada yeah. anggota saya untuk bantu yeah. Iya. untuk bantu tapi saya tekankan sama beliau jaga kondisi makanya saya mau tekan dan beliau sudah meyakinkan kondusif tapi kalau umpamanya saya terus terang aja kalau tidak kondusif saya akan pikir-pikir dulu tanda tangannya karena apa saya mempertanggungjawabkan kepada yang pimpinan yang di atas bahwa saya meyakinkan bahwa ini kondusif itu dia kalau Pak Sapri menekan saya besok-besok saya tidak dipercaya lagi mengatakan kondusif itu dia jadi kalau untuk besoknya lagi ada silakan saya sudah sampaikan kepada anggota saya dan saya perintahkan bantu Gojek nah makanya sudah terbukti kan pimpin sudah ditelepon itu dia tapi kalau seumpamanya diam-diam aja mungkin saya tindak ini anggota saya itu dia makanya saya bilang jemput bola ternyata sudah jemput bola kan ini dia. saya pun nengok dari rekan-rekan duduk di kedai kopi dia apa semua berarti sudah menjalankan perintah saya itulah itikat baik saya itikat dari institusi saya memerintahkan anggota saya untuk jemput bola tolong dihargai itu saya juga dan anggota saya dan semua instansi di yang ada di sini pasti memikirkan rekan-rekan jadi saya mohon kepada kawan-kawan ya tolong betul-betul dijaga ke kondisi apa kondisi apa kondisi situasi yang sekarang ini dan saya mohon ini saya ibaratnya memohon kepada Kadisub ya ini saudara-saudara saya rekan-rekan saya tolong kalau bisa sesegera mungkin untuk diselesaikan dan mungkin mudah-mudahan memberikan kebijakan Pak Kadisub ya kan yang mungkin win-win solution ya, ya, tidak memberatkan perusahaan dan tidak merugikan daripada kawan-kawan begitu dia ya Pak Kadisub ya. ya minta tolong Pak Kadisub minta tolong supaya kawan-kawan juga sudah diperhatikan itu aja Pak terima kasih Dinas Perhubungan dengan kita serta beberapa perwakilan yang akan membahas lebih detail data-data serta hal-hal yang akan disampaikan oleh pemerintah sebagai perwakilan dari driver online Pekanbaru. Bukan kita, tapi pemerintah. perundingan ini tadi PC Gojek Pekanbaru belum bisa memutuskan. Jadi mereka melakukan telekonferensi PPKK dengan PT Gojek Indonesia, Tempo, dan Gokar. Hasilnya adalah uh, eh, kerugian Perhubungan atau Tempo kantor mendesak salah satu ataupun kalau perlu Nadim sama Nadim Makarim datang ke sini. Oke? Okay? Oke okay, ya. Nadim Makarim ke sini untuk menjelaskan kenapa ini terjadi, kenapa ini terjadi dan harus ini dikembalikan seperti semula. Yang kedua, uh, kita diminta, kita diminta persiapan untuk besok, persiapan untuk besok pertemuan untuk dengan putih Gojek tersebut. Andai, ini andai lah, ya, ini andai. Itu pun gagal besok, itu gagal besok ada tidak lanjut. Seperti yang harapan kawan-kawan semua, ayah yang menyambut. Oke, okay? bahwa seperti kata kawan-kawan tadi, kita segera jangan sekarang. Makanya kita bilang, kalau disegel sekarang pidana, kita segel boleh, tapi tahan hukum. Gimana caranya? Kita minta izin. Tapi tunggu hasil besok. Kalau gagal, gagal permohonan kita untuk mengajukan menaikkan insentif tersebut. Siapkah besok kita untuk menyegel? Siap! Siap! Siap! Tadi tadi ada kawan yang menjamin, ayah juga menjamin. Ramai kita.